Решил я сделать своему аккумулятору контрольно-тренировочный цикл. Вот такая лампочка на 12 вольт 35 ватт подключена к аккумулятору на разрядку. Такая процедура делается для тренировки аккумуляторной батареи, так как она у меня под, э, подвергалась глубоким разрядам зимой несколько раз. Я решил провести вот такой вот разряд-заряд. Возможно, придется несколько раз разряжать и заряжать, дабы восстановить хотя бы ну, максимально возможную емкость аккумулятора разряжает аккумулятор до 10,8 или 10,5 вольт при нагрузке. Ниже, ниже этого напряжения разряжать не рекомендуется. Вот такое у меня зарядное устройство уже другое. Поменял я с плавной регулировкой тока и с ручными и автоматическими настройками. Делают его в Украине. Мне очень нравится его винтажный дизайн такой под старину. Ну, как-то так. Буду дальше пробовать. И ждать, контролировать напряжение, пока оно не опустится до 10,8 вольта как-то так.